pagi adik-adik Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja Kali ini kita akan belajar nama dan suara hewan Hewan apakah itu? Mari kita ikuti you. untuk suara hewan. Hewan apakah ini? C. Capung 干。 Mm. Bagaimana belajarnya adik-adik? Menyenangkan bukan? Tentu menyenangkan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang nama dan suara hewan berawalan huruf C yang diawali oleh penampilan cacing, maka berikutnya hewan apa lagi? Mari kita ikuti. Suara hewan apakah ini? Centang. Centang. Tchau. Suara hewan apakah ini? Capung Cicak